मैं घूम लिया लेकिन ये साले बनते नहीं मुझे पता नहीं वो से कहाँ छुपे हैं साले बंदे ये क्या बमबारी हो रही है मिला मिला मिला मिल गया यार ये फाइट हो रही है को डाउन कर दी पता नहीं कौन है शेरान मिल गया लगा दे दीवार में मारे इसको तेल के रख दूंगा इसको कमाएंगे एक गोली का बस इसको पता नहीं क्या होगा इसके साथ ही फोन से चिल्ले काटे को उसने खुले में रिवाइव करने आया ये नहीं जानना कि हम रखने पापा डॉन उनका खड़ा है खुले में रिवाइव कर रहे हैं इतना ज़्यादा उनकी दोस्ती आ रही झलक रही है कि खुले में रिवाइव दे रहे हैं खुले में लेकिन भाई दोनों मिल के पूरे ज्वालामुखी ज्वालामुखी बना दी है कितनों की पेटी बना दी बहुत ज़्यादा पेटी बना दी है ये देखिए दो इधर बनी है दो उधर बनी है एक ऊपर बनी है लेकिन